söylemeden tek gece Gittin beni unuttun Sen gittin gideli Ben kendimi unuttum Yağmuru unuttum Geceyi unuttum Varlığınla buldum Yokluğunla boğuştum Bilinmedik bir hüzün var içimde bir gariplik Bir karmaşa var Derimin içinde karıncalanan bu yara senin yokluğun Bedenim açık, bedenim kafes Elbet bir gün bitecek çektiğim acılar Kaybolmuşum içimdeki bu işlikte geberiyorum anyone out there?